सम्माननीय सभामुख महोदय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकको लागि एक चिकित्सक बराबर एक हजार जनसङ्ख्याको अनुपात निर्धारण गरेको छ नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म दर्ता भएका चिकित्सक बत्तिस हजार दुई सय अठार यो हेर्ने हो भने जनसङ्ख्या र डाक्टरको अनुपात डब्लुएचओले निर्धारण गरे बराबर जस्तो पुग्दो क्रममा छ वर्षेनी पच्चिस सयजना डाक्टरहरू थपिने क्रममा छन् यद्यपि गाउँ गाउँमा डाक्टरहरू पुगेका छैनन् किन त व्यवस्थापनको कमी हो सभामुख महोदय नेपाल सरकारको सेवामा हेर्ने हो भने बत्तिस हजार डाक्टरहरूमध्ये मात्र बाह्र सयजना जति नेपाल सरकारको सेवामा थाई दरबन्दीमा छन् दुई हजार छयालिस सालको दरबन्दीमा अहिलेको दुई हजार उनासी सालको स्वास्थ्य संरचना चल्नु परेको छ त्यो मात्र होइन सभामुख महोदय यसै कारणले स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुने मात्र होइन उच्च प्राविधिक जनशक्ति विदेशिने क्रममा छन् हरेक वर्ष पच्चिस सयजना जति डाक्टरहरू गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर विदेशिएका छन् सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुँदै गर्दा यसलाई थप थिलथिलो बनाएको छ समायोजनको समस्याले स्वास्थ्य जस्तो विशिष्ट उच्च प्राविधिक विषयको विधालाई पनि यो कर्मचारीहरूलाई अन्य कर्मचारीहरू सरह एकै घानमा राखेर समायोजन गरिनु नै गलत थियो सभामुख महोदय म राख्न चाहन्छु यो समायोजनको समस्याले गर्दा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरणहरू छैनन् सामग्रीहरू पुगेका छैनन् पुर्याउन सकिएको छैन र सङ्घीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा उपकरणहरू छन् तर विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने चिकित्सक समूह निर्माण गर्न सकिएको छैन अपरेसन थिएटरहरू बनिएका छन् अपरेसन सेटअप छ त्यहाँ अपरेसन गर्नको लागि चाहिने एनेस्थेसिया डक्टरको दरबन्दी हुँदैन सर्जन डाक्टरलाई पोस्टिङको लागि पठाइन्छ त्यहाँ अपरेसन सेटअप हुँदैन एउटा सर्जनले सिटामोल र जीवनजल बाँडेर बस्नु परेको छ स्थानीय तहबाट अध्ययनमा गएपछि फर्केर आउँदा त्यो गाउँमा उसले आफ्नो विशेषज्ञता अनुरूपको सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन यति मात्र होइन सभामुख महोदय यो समस्या डाक्टरहरूको हकमा मात्र होइन प्यारामेडिक्सहरू नर्सहरूको हकमा पनि छ नर्सहरूको समस्या अझै पनि विकराल छ यो समस्या मात्र राख्न खोजिरहेको छैन सभामुख महोदय म समाधान पनि राख्दैछु यसको समाधान हो तत्कालै सङ्घीय तथा प्रादेशिक स्तरमा लोकसेवा मार्फत दरबन्दीहरू खुलाइनुपर्छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाइनुपर्छ र समायोजनको हकमा स्थानीयमा गए पश्चात अध्ययन र भविष्य सुनिश्चित हुने गरिकन उनीहरूलाई सङ्घमा फर्कने वातावरण सङ्घमा फर्कने बाटोहरू खुलाइनुपर्छ अनि मात्र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा हामीले चाहिएको ठाउँमा डाक्टरहरू पुर्याउन सक्छौँ स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन सक्छौँ र उपयोग नभएका उपकरणहरू उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ त्यसै गरिकन नर्सहरू पनि त्रिहत्तर हजारभन्दा बढी दर्ता भएका नर्सहरूमध्येमा त्रिचालिस प्रतिशत नर्सहरू विदेशिएका छन् न्यूनतम पारिश्रमिक दसदेखि सत्र हजार मात्र पारिश्रमिक पाएर श्रम शोषणमा परेर घरायसी कामहरू गर्नुपर्ने कहीँ भाडा माझ्नुपर्ने लुगा धुनुपर्ने होम नर्स र केयर नर्सको रूपमा उनीहरू बस्नुपर्ने र त्यो मात्र होइन यौनजन्य हिंसाको पनि शिकार भएको अवस्था छ यसको समाधान पनि प्रस्ट्याउँछु सभामुख महोदय अहिले सरकारको आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यो समाधान गर्न सकिन्छ विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका दुई हजार छयत्तरमा स्पष्ट व्यवस्था छ एक विद्यालय एक नर्स हामीसँग सर्व आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्कुलहरू चौतिस हजार सकिएको छ चौतिस हजार म छुट्याइ सकाइहालेँ सभामुख महोदय चौतिस हजार विद्यालयहरू छन् जसमा छब्बिस हजार विद्यालयहरू गभर्मेन्ट तर्फ छन् र त्यो विद्यालयहरूमा नर्सको व्यवस्था गर्ने हो भने चौतिस हजार नर्सहरूलाई हामीले तत्कालै रोजगारी दिन सक्छौँ सभामुख महोदय यसतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय कति देशहरू पत्ता पनि नलागेको अवस्थामा कति देशहरूको नामाकरण शुद्ध पनि नभएको बेलामा नेपाल स्वर्णयुगमा बाँचिरहेको थियो म बेला बखतमा भन्ने गर्छु नेपालको स्वर्ण युगको चर्चा आज नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि पनि हुने गर्छ आज पनि हामी लिच्छिकालीन इतिहास देखाएर गौरवको साथ विश्व सामु नेपालको परिचय दिने गर्छौँ तर यो परिचय दिँदै गर्दाखेरि कता कता किताबमा पढेका र कुनै अभिलेखमा लेखिएका कुराहरू विभिन्न पर्यटकहरूलाई र विश्वका विभिन्न ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई यी नेपालका परिचयहरू सुनाउँदै गर्दाखेरि यहाँका अभिलेखहरू बिस्तारै हराउँदै गएको पनि भानुहुन्छ आज पनि चाङ्गुनारायण मन्दिरको छेउमा रहेको सङ्ग्रहालयमा गयो भनेदेखि त्यहाँ थोरै सामानहरू रहेको थोरै अभिलेखहरू रहेको हामी देख्न सक्छौँ प्राय प्राय कुराहरू हराइसकेका छन् विश्व सामु नेपालको इतिहास भन्ने हो भनेदेखि धेरै पुरानो पनि छ नेपालको प्राचीन इतिहासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि खस राज्य नेपाल मण्डल र सिमरौनगढको इतिहास छ तर नेपाल मण्डल मात्रै अहिले चर्चामा किन छ भनेदेखि नेपाल मण्डल पहिला पनि एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित थियो त्यो कारणले गर्दा अभिलेखहरू थिए त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल मण्डलको परिचय आजसम्म पनि हामीले कार्य गर्न सकिरहेको अवस्था छ त तर खस राज्य र सिमरौनगढको इतिहास बिस्तारै हराउँदै गएको कारण एउटै के हो भनेदेखि अभिलेखहरू हराउँदै गएका छन् एउटै मात्र कुरा के हो भनेदेखि प्रमाण यदि छैन भनेदेखि इतिहास लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन मान्छे जीवित हुँदासम्म मात्रैको कुरा हो नभएदेखि प्रमाणको सुरक्षा हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि इतिहासको संरक्षण हुन सक्दैन त्यसैले जुन अभिलेख संरक्षण विधेयक आएको छ यो विधेयक स्वागतयोग्य छ म भन्न चाहन्छु यो सदनबाट हाम्रो जति पनि संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू छन् धार्मिक ऐतिहासिक सम्पदाहरू छन् तिनलाई संरक्षण गर्नको लागि यो विधेयकको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पनि थियो यो विधेयक लिएर आइदिएकोमा म सरकारलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु म एउटा दृष्टान्त छोटो जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय साखुमा मेरो एकजना मित्रसँग मैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हामी सानो हुँदाखेरि इन्जिनियरहरू हाम्रो चाहिँ बाटो ढल हाम्रो यहाँको मन्दिर सम्पदाहरू हेर्नको लागि विदेशबाट आउनुहुन्थ्यो यहाँको विद्यार्थीहरू पढ्न आउनुहुन्थ्यो आजभोलि न विदेशी आउनुहुन्छ न कुनै विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि आउनुहुन्छ यो कुराले गर्दाखेरि मलाई चस्सो छोयो किनभनेदेखि ती कुराहरू संरक्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि अभिलेखमा सुरक्षित नभएको कारणले हामीले विश्वलाई देखाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो हाम्रो परिचय गुम्दै गएको त्यसैले यो संरक्षण विधेयकमा दफावार छलफल गर्दै गरौँला यसलाई उत्कृष्ट बनाउने काम हामी तपाईँ हामी सबैजना गर्छौँ नै तर यो विधेयक लिएर आएको कुरामा म सरकारलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो रोस्टमबाट बिदा हुन चाहन्छु हवस् धन्यवाद सामान्य सहमुख महोदय छलफलको अन्त्यसम्म तपाईँ र म मात्र बाँकी होलास् बाँकी कोही पनि बाँकी नहोलास् यो आ, यो विधेयकको उप यो राष्ट्रिय अभिलेख संरक्षणको विषयमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि इतिहासलाई भविष्यसँग जोड्नको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यसको अहिलेको तपाईँको आशा भने के हो भन्दाखेरि हाम्रो विगतलाई अहिले वर्तमानलाई भविष्यसँग जोड्नको लागि चाहिँ एउटा खम्बा नै हो यो होइन पहिला पहिला यस्ता अभिलेखहरू शिलालेखमा राखिन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ अनि अहिले यसो सोच्दाखेरि के रमाइलो लाग्छ भन्दा पहिलाका मान्छे कति मेहनती होला क्या त्यो ढुङ्गाको ठुलो शिलामा चाहिँ हातले कुदेर चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि यहाँ चाङ्गो नारायणमा भेटेको मानदेवको शिला चाहिँ सबैभन्दा पुरानो शिला अभिलेखको हिसाबले लिन्छ तर भर्खरै के थाहा पायो भन्दा छाउनीको सङ्ग्रहालयमा भएको अहिलेको पुरातात्विक महत्त्वको वस्तु चाहिँ त्योभन्दा पनि पुरानो रहेछ भनेपछि उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि अझ पुराना पुराना हामीले अभिलेखहरू भेट्ने गरेका छौँ अभिलेखको अर्को आवश्यकता के छ भन्दा हामी नेपालीहरू कति कुरामा लुटिएका छौँ क्या मन्दिर मूर्ति टुँडालहरूदेखि लिएर सबै लुटिएर गएको छ अहिले राम्रो चाहिँ के भन्दा सामाजिक यो सांस्कृतिक अभियन्ताहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अभिलेखको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती विदेशका म्युजियमबाट चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउन सकेका छौँ क्या अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिवटा त्यस्ता चोरी भइसकेका चिजहरू चाहिँ फिर्ता आउन पनि जा सुरु भएको छ र अहिले विदेशमा पनि त्यो किन्ने क्रम किन रोकेको छ भन्दा यो चाहिँ कुनै देशको पुरातात्विक महत्त्वको विषय हो भनेर चोरी हुन छोड्या छ हाम्रो साथीले हिजो सिमरनगढको कुराहरू उठाउनु भयो सिमरनगढ अभिलेख नभएकै कारणले गर्दा ओजेलमा परेछ तर त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो बाह्रको सिमरनगढ केसम्म पनि भनिन्छ भन्दा नेपाल मण्डलमा धेरै संस्कृति संस्कारहरू चाहिँ सिमरनगढबाट चाहिँ आदान प्रदान भयो तर अभिलेख छैन होइन म कसरी निवेदन गर्छु मान्य मन्त्रीज्यूलाई भन्दा डेटा सिस्टम चाहिँ अब सेन्ट्रलाइज पनि गर्नुपर्नेछ data system centralise data and communication centralise अथोरिटिजहरू चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज त्यसपछि अधिकारहरू चाहिँ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म लानलाई चाहिँ डेटा चाहिँ त्यसको आधार हुनुपर्छ विश्व सम्पदामा सूचीकृत हामीका सात सम्पदाहरू छन् उपत्यका आफैमा विश्व सम्पदा हुन् मलाई के लाग्छ भन्दा नेपाल त भविष्यमा विदेशीहरूको लागि अध्ययन केन्द्र हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले नै पनि हुनुपर्ने हो साँखुको हाम्रो मान्यजीहरूले मिहिनेत गरिराख्नु भएको चिजहरू हेर्दाखेरि भविष्यमा पर्यटनको एउटा आयाम चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेपालमा यो अघि मान्यजीले राख्नु भएको जस्तो वेदका रचना उपनिषददेखि लिएर यहाँका तन्त्र विद्याहरूदेखि लिएर पढ्न आउने ठाउँ चाहिँ यो त ज्ञान भूमि हो नि त देवभूमि हो नि होइन त्यसपछि आएर सामग्रीहरू चाहिएको बेला पाइँदैन अघि पनि मान्यजीले राख्नुभयो एकदम महत्त्वपूर्ण सन्धि अभिसन्धिहरूको लागि हामीले यसो पछाडि गएर पर्ने पाइँदैन अहिले अनि अभिलेख अहिले राष्ट्रिय अभिलेख यहाँ जुन कार्यालय छ त्यहाँको समस्या के रहेछ भन्दा एकछिन सभामुख महोदय एकैछिन सभामुख महोदय त्यहाँको महत्त्वपूर्ण विषय के रहेछ भन्दा तिसजनाको जम्मा दरबन्दी रहेछ अब त्यो इतिहास पच्चिसौँ सय वर्षको इतिहासलाई पनि उहाँले डिजिटलाइज गर्नुपर्ने त्यो तिसजनामा पनि जम्मा बिसजना कर्मचारी चाहिँ अहिले त्यसमा कार्यरत हुँदो हुनुहुँदो रहेछ क्या अहिले कतिजना मान्य सदस्यहरूले हामीले बोल्यौँ क्या तर त्यहाँ कर्मचारीहरूको चुनौती चाहिँ के रहेछ भन्दा आवश्यक जो जनस्रोतै रहन्छ क्या स्रोत साधनै रहन्छ अनि हामी यहाँ कुरा गर्दा अभिलेखको कुरा गरिरहेछौँ तर त्यहाँ तपाईँको त्यसलाई रेकर्डमा राख्नको लागि केही पनि छैन अर्को कुरा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अभिलेख हाम्रो लागि अब झनै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ किन भन्दा यो दुइटा नै नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन् होइन अब त्यो अभिलेख भएन भनेदेखि के चोरियो के चोरी पैठारी भयो के स्मग्लिङ भयो केही पनि थाहा नहुने भयो अनि अहिले यो जात्राहरूको म अवसरमा मान्यजीले पनि बोल्नुभयो त्यस सम्मान्य सभामुख महोदय नमस्कार अनुपस्थित प्रधानमन्त्रीज्यू यता उपस्थित हुनुभएका सांसदज्यूहरू लबी स्काई हल र क्यान्टिनमा हुनुभएका सांसदज्यूहरूमा म दस औँला जोडेर नमस्कार टक्राउँछु हामीले अभिलेखीकरणको महत्त्व नबुझेको हो कि जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्न थाल्यो केही नीतिगत अस्पष्टता पनि रहेछन् अभिलेख राख्ने जिम्मा कसको हो भन्ने कुरा अलिकति क्ल्यारिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो एकतर्फ राष्ट्र अभिलेख अभिलेखा छ जुन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत छ एउटा ऐनले चाहिँ नि सबै सरकारी निकायले गरेको पच्चिस वर्षभन्दा पुरानो सबै दस्ताजी दस्तावेजीकरण अभिलेखालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर भन्छ अनि अर्कोतर्फ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छ जसको कार्यक्षेत्रमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू राख्ने भनेर लेखिएको रहेछ कार्यक्षेत्र प्रष्ट भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ अथवा ऐनहरू बाजेको हो यसमा पनि अलिकति छलफल गर्नुपर्ला सभामुख महोदय के हाम्रा निकायहरूले अभिलेखन गर्ने प्रक्रिया पालना गरेका छन् अहिलेसम्म यो जुन अहिले भर्खर मैले ऐन भने अहिलेसम्म कतिवटा अभिलेखका लागि पठाइएका छन् कुन कागजपत्र कति वर्षपछि सार्वजनिक हुन्छ कुन कागजपत्र जहिलेसम्म पनि सय वर्षसम्म पनि गोप्य राख्ने हो कन्फिडेन्सियल अभिलेखाको अभिलेखालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ पठाएका कागजातहरू लिन सक्ने क्षमता के कस्तो छ अभिलेखहरू अझै अपुरो र वर्गीकृत छन् किन छैनन् हामीसँग दक्ष जनशक्ति प्रविधि र भौतिक सुविधाको के कस्तो व्यवस्था छन् विभिन्न मन्त्रालयहरू बिच समन्वयमा हामी किन यति कमजोर छौँ यदि आज हाम्रो अभिलेखीकरण तगडा भएको भए जहिले पनि हामीले यस्तो भन्नुभएको थियो कसैले त्यो एउटा फलानो इन्टरभ्यूमा त्यस्तो भन्नुभएको थियो जहिले पनि मौखिक र स्मरण शक्तिको आधारमा हाम्रा लेखहरू अन्तर्वार्ताहरू आजको यहाँ बस उठेर बस्ने कुराहरू हुँदैन थियो होला सुगौली सन्धिको एक कपी ब्रिटिस आर्काइभ्समा छ हाम्रो कापी खै राजा महेन्द्रले कालापालीमा कालापानीमा भारतीय सेना क्याम्प राख्न अनुमति दिएको पत्र छ भनेर सुनिन्छ है त्यो पत्र खै हेर्न पाउनु पर्यो हामी अब गुरुकुलको जमानाबाट अघि बढ्नु पर्यो हाम्रा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूलाई कालान्तरसँग संरक्षण हुने गरी ताप तापक्रम टेम्परेचर आर्द्रता ह्युमिडिटी मिलाएर राख्न सक्ने पूर्वाधार डिजिटल अभिलेखका लागि तयारी र को कसले हेर्न पाउँछ त्यो कुरामा क्ल्यारिटी चाहियो यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो सभामुख महोदय हामीले हस्ताक्षर गरेका सन्धिहरू हामीले गरेका कामहरू कसले देखे सुनेका कथा मात्रै छैनन् लिखित अभिलेख नै हुनु पर्यो हामी we are the stories we tell our future generation मान्य सदस्य समय सकियो धन्यवाद